在周一的部分，我们会逢到的是日入大进的日子，这也会意味的是在当天非常大力，我们可以开市立券以及呢做相关的交易跟斡旋。那有需要的朋友，请务必参考一下。那另外在周一这一天呢，是不宜做嫁娶以及办理入宅相关的事项的哦。再来，我们看一下周二这一天，我们逢到的是龙擒虎啸的日子哦。 所以在这个日课里面呢，我们要特别的去注意一下呢，它会代表的是呢，会强化这个刀斩的这个凶煞的一个力道。也就是在周二呢，我们可能可以预预期，在这个世界上啊，哈，比如说有一些政变啊、兵祸啊，或者是血光之灾会比较的多。那再来就是呢，每逢刀斩的时候呢，这个星数的时候是尽量呢避免去做一些，比如说。 呃，剖腹啊，针灸啊，哦开刀之类的哦，来让这个煞呢不会影响到我们。好，那另外呢，我们要来注意一下，就是在周二这一天哦，也尽量呢避免呢去有相关的一些呃谈合作相关事项哦，因为在这一天的这个呃谈判里面呢是比较容易会出现一些呃要属。 伪君子的一些步数，又或者是说呢，在这一天的一些谈判啊，会是属于让两方呢都不是双赢的一个状况，那这是大家会比较不乐见的。那另外呢，在周三这一天呢，我们会逢到的是显星大进的日子，那么在这一天呢，我们有逢到的是天火灾煞，所以要请大家要格外的就是注意呢，在这一天呢，我们在使用火源相关啊，或者是煮饭啊。 哦，烫衣服啊，等等的，都要格外的注意呢，不要有这种烧烫伤哦，呃的这个外产生哦，因为在周三这一天呢，是比较容易呢会触发这样的一些小小的这个灾祸。那再来就是周四这一天呢，我们会封到的是上弦日哦，那这个上弦日呢，它是，在我们凌晨的三点十四分，我就可以在这个。 所在地区哦，尤其是在大中华地区都可以看到。那老师会建议呢，我们在这个时间点哦，大部分的人因为都已经入睡了，所以我们可以利用在早上的晨时，也就是七点到九点的时候，因为当下呢还同时逢到了喜神入到这个日课，所以非常大力，我们可以在这个早上的七点到九点的时间呢，对着这个。 天上的月亮呢，去做一个祈福的动作哦。那么以阴印的现在目前的在亚洲地区，多数的这个疫情呢，都有点稍微的升温跟失控的状况之下，希望大家可以集的一起呢发心发愿，在这个时间呢，呃祈福啊，希望我们的这个疫情呢都能够受到控制。 那么，另外在周四这一天，也同时呢是很大力，我们可以设仓以及造库的。这尤其是针对，比如说您本来是有在做电商的朋友，那么你有预约一个这个仓储的位置什么的，那么就很适宜呢，在周四这一天去扩仓或是进行相关的一个调配等等的。再来，我们来看一下，就是周五这一天，我们逢到的是一个新的节气哦。 同样是在凌晨的三点三十八分，我们会迎接小满。那因为在小满这一天呢，它的这个凶星比较多，同时又逢到了重日跟朝温，所以相对的呢，请大家务必要注意呢，在这个节气的前后呢，尽量呢少进出医院啊、诊所相关的方哦。那再来就是呢，一定要做好自身的这个。 呃，卫教哦，还有包括就是防疫的一些措施，呃，勤洗手哈，那外出的时候就是要有这个酒精啊，或者是呃，让自己呢卫生条件呢都必须要具备。比如说，我们要长期的佩戴着口罩哦，来保护自己跟保护家人哦，才不会让这个心术呢，呃，在这一天之后呢开始放大。那么再来呢，我们要来看一下，就是在周六这一天。 周六这一天，我们逢到的是贵人顶官的日子哦。那正常来讲的话，如果我们家的附近呢是有一些庙是供奉一些武官的，比如说关圣帝君啊，或者是文官文昌帝君这一类的，都很适宜去参拜。但是碍于现在疫情的状况，所以老师会建议呢，我们这个部分呢就先减免掉，我们可以用另外一个方式来开运。 也就是在午时的时候，我们可以帮自己开池跟放水。那午时的时候呢，也就是早上的十一点到下午的一点的这个时间呢，在我们的这个书桌的这个位置上呢，可以做开池跟放水，来达到呢贵人顶官的一个效果。哦。那么再来就是呢，要请这个。 幕前的朋友们要注意一下，在周六这一天也是逢到雾探病的日子。不过我相信，在这个时间点，应该多数呢都会有限制探访病患。那同时呢，也要提醒一下，在周六这一天，尤其是针对属马跟属老鼠的朋友们，因为有闲池星宿到日柱哦，所以呢，会对于今年犯到这个烂桃花的你们呢，可能呢就会影响到，比如说。 呃，跟异性的这个呃沟通上，哈，在周六这一天就要格外的留意哦。可能你的无心的一句话，就会让别人听起来就很像是很白目的一句话，或者是很讽刺的一句话。那得罪的人呢，都不知，那就不是太好了。那在周六这一天，同时也逢到了绝烟的日子，所以呢，是忌入宅还有做灶的。那请大家呢。 等这个要留意一下相关的使用哦。那再来就是周日这一天，周日这一天呢，我们逢到的是适合女性朋友们的凤凰日。不过呢，在当天同时有逢到了月燕、天狗跟天贼星宿来干扰，所以除了针对这个一般的注册结婚的嫁娶啊，还有开光是适合的，其他的比如说仪式或者是呃有这种饭局。 呃的这个结婚的婚宴，我就不太建议喽。好，以上呢是当周的日课吉凶。接下来我们来看一下，在当周的运势旺又是哪三个生肖的朋友。首先，第一个生肖是属龙的朋友哦。第二名的生肖是属虎的朋友，而第三名的生肖呢，是我们属兔子的朋友。那先恭喜呢上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这一个礼拜呢。 呃，我们在工作上可能会有一些不同的体验，这个体验也许会是你被要求就是要，呃，做三休三，或者是说，呃，你要开始呢，就是 work from home，在家居家上班的可能都有。还有呢，在这个节骨眼呢，呃，在这个礼拜呢，我们是需要透过 team work 团结的方式呢，才可以让你的运势呢达到一个制高点。 还有，我会建议这个合作呢是要属于比较深层的合作，而不是属于浅层的合作。所以，包括就是如果我们这三个生肖的朋友要好好运用我们这个礼拜的运势的时候呢，你在做一些 follow up 的时候，或者是说在跟一些人洽谈的时候，都一定要再做第二次的追踪。那么，对你来讲的话，是可以达到更好的一个成效。因为，比如说对方本来只有答应你，呃，是。 那个一百份，那最后因为你的这个，呃，第二次追踪可能他又会追加类似这样的一个比例哦。好，那么再来呢，就是我们这三个生肖的朋友呢，在这个礼拜的幸运色呢是铁灰色哦，那么也可以尽量往西方的方向进行哦，啊，或者是行走对你会是比较幸运的。再来，让我们来看一下个别生肖的朋友呢，在这个礼拜又有什么需要留意的地方。 首先，第一个生肖是针对属老鼠的朋友。那么，属老鼠的朋友呢，在这个礼拜是属于绰绰有余的一周，也就是你比较容易会有产生两个状况。第一个状况就是，我觉得我可以很轻而易举的，就是呃，有条理性的完成我被交办的事项，然后呢，呃，非常的有多余的时间呢去做其他的思考或者是修正。那另外一种状况就是，你觉得。 自己呢是被排挤在外的，你有好像呃别人去做就可以完成，然后你是不需要融入在这个里面。那老师会希望呢，尽量不要让自己是第二种的状况，因为这样是比较不利我们的哦。好，那么那个属老鼠的朋友呢，在这一个礼拜是有天要注意的，是属于星期六。那再来呢，是针对属牛的朋友。 属牛的朋友呢，在这个礼拜呢是属于日渐好转的一周，所以这也会代表是你会从上个礼拜的一个低潮的一个状况，你会觉得哎，好像慢慢的一天的一天的会开始，好像比较进入状况，也会比较好一些。那再来就是阻碍也会渐渐的排除掉，那么还有包含就是自己的一些比较容易，因为啊，然后。 呃，可能遗漏的事项也会少一些哦。所以，对于属牛的朋友呢，在这个礼拜做很多事情呢，都相对的会是比较顺遂的。要留意的天数，有一天是周日。下一个生肖是属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在这个礼拜运气其实刚刚有说是排名第二嘛，所以呢，其实在这个礼拜是属备受激励的一周，你可能会。 呃，有一个导师啊，或者是一个贵人啊，或者是你周边有谁，或者你看到什么文章，就可以让你激发哦内心的一些感动啊，或者是说让你觉得是说，原来我可以呃往这样的一个方向或者是步调去走。所以，对于属老虎的朋友，在这个礼拜，其实呢，多去接触一些那个呃文章哈，或者是说。 多透过呃跟人的沟通哦，可能都可以让你得到一些可以鼓励自己的一些金句。那么，请你一定要把这个金句呢铭记在心，对你会是错的。那这个礼拜运势相当的好，所以并没有需要留意的天数。下一个生肖是我们属兔子的朋友。那么属兔子的朋友呢，在这个礼拜是属金满意的一周。 基本上大部分的事情呢，都还蛮往你想要发展的方向去，所以你并没有什么太大的这个欲望啊，或者是呃想要改变，等于是在这个礼拜是属于一个舒适圈的一周。那有好有坏，因为我们在不同的这个日子呢，都有可能需要迎接一些不一样的挑战。所以，即便在这个礼拜，你可以当做是小小的充电休息的一周，但是。 也不要忘记要提高警觉哦。当周并没有需要留意的天数。下一个生肖是属龙的朋友，那么属龙的朋友呢，在这个礼拜是属于毫无顾忌的一周。在这个礼拜，你可以很大方的去讲你想要的，或者是做你想做的事情，好好的去呃发挥你的兴趣或者是专才。在这个礼拜呢，都可以看到不错的一个回馈效果。 当周运势相当的旺盛，所以也一样没有需要留意的天数哦。下一个生肖是属蛇的朋友，那么属蛇的朋友呢，在这个礼拜是属于自由主张的一周，所以在这个礼拜呢，针对属蛇的朋友呢，老师会建议呢，你要多一点的自发性，还有要让人家觉得你的想法是可行的，那么你就可以可可能会被呃。 就是交代好去去做一些 leading 的一些呃 role，那让你可以呢有这个机会可以表现出来。对属蛇的朋友呢，老师也会建议我们在这个礼拜，尤其是周一的部分哦，要格外的注意哦，要去做你擅长做的，呢推掉你不擅长做的哦。尤其是如果你刚好在周一有要透过会议去分配工作的话。 下一个生肖是我们属马的朋友，属马的朋友呢，在这个礼拜是属于动弹不得的一周，这会代表是你手上的可能，呃，不管是案子啊，或者是正在洽谈的事情呢，就会比较没有一个头绪，或者是他可能中间就忽然就是搁置了、停滞的一个状况。那这不是你的问题，也不是你的错，所以老师会建议属马的朋友，你就先把它搁着呗，就先做你。 他的事情啊，不要让自己呢也整个呢跟着，因为事情而连带的自己也什么都没有做，那反而呢会影响到你之后的一个日程哦。那属马的朋友在这个礼拜要留意的天数有两天，分别是周二以及周三。下一个生肖是属羊的朋友，在这个礼拜请务必要多听劝言。那这个多听劝言呢，也会代表是。 不要让自己太过的 stubborn，很坚自己的一些呃方式，因为有的时候你所做的方式可能已经不适用了，呃，不要太老古板，一定要呢够多元的去接受别人的一些谏言，那或许可以让自己的日子或者是自己做事的方式呢，都可以更加的轻松，更加的有效率一些。 那属羊的朋友，在这个礼拜要留意的天数比较多，分别有周一、周四以及周五哦。下一个生肖是属猴子的朋友，那么属猴子的朋友呢，在这个礼拜呢，请记得不要猜疑哦，这会是一个大忌。这个猜疑呢，除了是适用于自己，也适用于对别人，也就是你不要去怀疑别人，也不要去怀疑自己的想法。 要有更加的这个信心，好，这样子才能够让你在做一些事情，或者写一些提案啊，那都是比较明确的。那么属猴子的朋友呢，在这个礼拜呢，要留意的天数有一天是周二。下一个生肖是属鸡的朋友，那属鸡的朋友在这个礼拜呢，请记得勿用心机，因为你在这个礼拜，你的小小的心机呢。 很容易会反效果，然后让事情呢可能会有一个，呃，比较属于爆炸、爆炸性的一个发展，而这个发展可能是属于比较负面的，不是你乐见的。呃，所以呢，切记在这个礼拜要用真诚的心去应对你周遭的人，不管是对上、对下、对里、对外，都是一样的哦。上周属鸡的朋友要留意的天数，有一天是周三。 下一个生肖是属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜是属于需要学会呢如何去面对冲突的一周。有的时候冲突呢也比较容易会让双方说出真正想要的，包括是真心话，然后也比较可能会从这当中呢谈吐出来。所以老师会建议呢，即便呢，呃，很多人都会很害怕要去面对这种呃吃力不讨好的情。 但是呢，对你而言，这可能也是属于把危机变成转机的一个方式。它可以让你呢去改善，不管是两个人的关系，或者是改善我们的作业模式，或者是工作的一些概况，都能够让事后的成果呢变得更加的成熟跟稳健。所以，情属狗的朋友也不要太气馁哦。在当中呢，要留意的天数有三天哦，分别是周三、周四以及。 周六，最后一个生肖是我们属猪的朋友。那属猪的朋友呢，在这个礼拜呢是属于呃莫管闲事的一周哦。而在这个也会代表是，如果呢你让自己去插手别人的事情的时候，你就比较容易让自己担了一身的心，反而是吃力不讨好的哦。所以属猪的朋友呢，在这个礼拜呢，尽量就是默默的看，默默的做。 然后呢，少说一句是一句。当周要留意的天数有两天，分别是周五以及周日。接下来，让我们来看一下，在这个礼拜的这个感情胜利组呢，又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名是我们属老鼠的朋友，第二名是属牛的朋友，而第一名呢是属蛇的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 那基本上呢，在这个礼拜呢，我们的这个角色哦，是比较需要透过呃丑化自己或者是自嘲自己哦的方式呢，来让对方呃有这种喜悦的感觉，或者是让他有这个共鸣的感觉。那其实呢，它就是有点类似像我们要扮演一个小丑的一个丑角，来带给对方愉悦感。 那你也可以把它当做你是魔术师啊，也不一定是要是小丑的一个呃感觉。但是基本上呢，这都是为了要化解你们的一些呃，比如说分次的一些想法哈，让你们的对立面呢，能够透过这些欢乐的一些状况呢，而有所改善而升温。所以在这个礼拜，请。 记得这三个生肖的朋友，如果你想要让感情升温，就一定要给对方带来欢笑、惊喜哦。记得是惊喜，不是惊吓。好，以上呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在。 下方帮老师按下订阅小铃铛加赞，有需要咨询的朋友可以透过上方的微讯号或是下方的 LINE 族群加入老师。我是精灵老师，感谢大家本次的收看，我们下次准时再见喽，拜拜。